astăzi vreau să-ți improvizez despre a sorti. În text, uh, ce mi-a convenit mie dintre toate explicațiile este a hotărâ și a predestina. Cred că uh, am văzut destul de mulți oameni uh, care și-au lăsat soarta sortită, ca să zic așa, de către altcineva decât de, de către ei. De exemplu, și de către subconștientul colectiv al societății, ne lăsăm câteodată predestinată, ca să zic așa. În momentul societatea, uh, auzim din societate că la 25 de ani trebuie să te însori sau la, da, la 18 ani trebuie să faci o facultate. Eu nu cred. Cred că e bine să ne ascultăm instinctul, să învățăm să ne ascultăm instinctul și să ne sortim noi soarta. Tu ce părere ai? Ceau!